メモタンチャンネル <laughs> やあみんな僕はブルータンチワワのメモタンそしてビーズですそしてはいぜ英語の先生チャーリーだよそして最後にせーのヨンキ先生 正義の味方4だ4だか4だけになどうしたメモタンよき先生、うん、2021年になったよおおそうかじゃあいつも見てくれてるみんなに挨拶しないとね、うん、みんな新年明けましておめでとうございます 2020年はまだ数少ないけど、僕のことを登録やフォローしてくれた大切なお友達、うん、そして登録やフォローはまだだけどいつも見てくれているお友達本当に本当に本当にありがとうございます、ありがとう2021年も僕たちのことをどうぞよろしくお願いします、うん、頼むよ、うん、新年始まったね今年はどんなことをしようねあリーズちゃん なんかやりたいこととか、目標とかあるのあるのあるのあるよ、うん私はワンちゃんが大好きだから、ワンちゃんのお友達がたくさん欲しいと思ってるの。うん、いいね、いいね。僕もなるなるなる四吉先生は何かあるうん、そうだな、うん、去年はコロナでみんな大変だったから、みんな楽しい思い出が少ないと思うんだよね。うん そうだメモタ我々でいろんなショーをしていかないかみんなが楽しんでもらえるようなうんうん、やううみんなに楽しんでほしいよそうだね頑張ろうタンは私の目標は何僕ね、う陽吉先生の言ったショーもやりたいし、もっともっ 英語やお歌ダンスパンチやキック、アクロバットの特訓をして、いつでもスーパーメモタンになれるようになりたいな、あみんな知ってるかな僕は変身できるんだよ、ワンちゃんバージョンの僕、今の僕、そしてまだいつでもはなれないんだけどこうなれたらな イメージした時だけなれるラント姿のスーパーメモタン早くスーパーメモタンにいつでもなれるようになりたいよそうだなメモタン、うん、メモタンならきっとなれる一緒に頑張ろうなはい先生僕、頑張るよ頑張ろうなみんなで頑張ろうねそうだ、うん、ということでみんな今年はどんなことにチャレンジしていくかな、みんなも自分を強くなやってみたいかな、 目標を立てて僕たちと一緒に頑張ろうね、うん、今年もどうぞよろしくお願いしますまたねバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイいいねボタンとチャンネル登録お願いします